اليوم هو يوم الريديانت أخيرا سنستخدم قوانا بحرية آخر لاعب باق سقطت السبايك في اي واحدا حان الوقت لادخار الدعم سأدخر go see guys. رنا and Serge go see. فلنحدث بعض الفوضى. أعيد التلطيم. أعيد التلقيم وداعا آخر لاعب باق Go in, don't uh, يبدو العدو هادئا فقط سأدخر قلوبهم قصة مختلفة حاول مجاراتي لدينا سقطت السبايك في اي اركين ستوب راشي ماك ريتارد هيومي سيد برو هيومي عليك بهم لاجلك باق سقطت السبايك في اي نفدت الشحن نفدت الشحنات أنشأت الحاجز سيج تبقى عدو واحد الموت نفدت الشحنات تبقت ثلاثون ثانية أداء رائع هذا ما تجربت من أجله زيج إن قدراتك لا حدود لها بالفعل يحتاج هذا سأدخر من الأفضل أن سلاح هنا سلاح هنا السبايك بحوزتي روتيتسي هناك يس يس دبل دورس تبقى عدو واحد أعيد التلقيم spike होना गोल Sage, Sage, I buy your skin. I have skin. I sell واحد بيهني ستيج فايت What the fuck bro Don't buy a character please bro أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها هيا إلى التراب سقطت السبايك في A واحدة خير فلنذهب حسناً يبدو أنني لم أعد أملك سوى 87 قنبلة يدوية آمل أن يكون هذا كافياً هم ليسوا أفضل مني بارن حجب الرؤية سقطت السبايك في A آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان نهزفنية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سماعها الأمام لا مهرب مني أنشأت الحاجز سبايك في الوسط آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية قتل الخصم تبقت عشر ثواني ستموت أريد سلب حياتهم لا حياتكم انفجري انفجري سقطت السبايك في اي تبقى عدو واحد أهدر هؤلاء الحمقى نقطة تفوقهم نشتت جمعهم الجدار أعيد التلطيم هذا سوف يبدأ حجب الرؤية ظننت أنك بأمان؟ واحد أعيد التلقيم قتلتك بسرعة آخر جولة قبل التبديل فلننفق الأموال قبل أن نفقدها نفدت الشحنات نفدت الشحنات معاً سبايك في اي تبقى عدو واحد حصلت على ال spike. وقعت ال spike. الجبهات نحن فالورانت نحن مقاتلون تبقى عدو واحد سقطت السبايك في منطقة المهاجمين مستقيم هيا بنا خرج الروبوت الأنشد في الحاجز رصد انفجري آه. تبقى عدو واحد أعيد التلقيم هل هل قال أحدكم شيئا؟ احذروا هنا عذرا لا أسمع سوى الصميم سلاح هنا رجعت السبايك تم محوه آخر لاعب باق حول ذلك لكن من الأفضل فلنحدث بعض الفوضى عدو واحد سقطت السبايك في A معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم سبايك في اي تبقى عدو واحد آخر لاعب باق هنا لا مهرب مني تبقت ثلاثون ثانية ولكن كما تعلمون من الأمان سقطت السبايك في بي هنا كان قتالا جيدا تبقى عدو واحد جاذبية هذا العالم لي أحتاج إمدادا أقتل بالدفاع الجدار عدد من الأعداء في الوسط ستبدأ المطاردة نفدت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 نفدت الشحنات زرعت السبايك أعيد التلقيم سلب البصر حجب الرؤية لم ينتهي بعد واجبه تبقى عدو واحد نفدت الشحنات الفوز انتهى الحفل فلنحتاج أحتاج إمدادا احذروا هنا أحدهم happen.